Hey yo, what's up mga kinderes? Ang nagkaroon natin vlog na Pastok Friendition May special guest ako First Nikki Magling mag TikTok <laughs> Singeris at Tanseris at Lagris din Second Special guest Shana TikTok Chris Bright Maganda at si Nikki din Let's start Pastok Biggie Dewey 2, 1. Uy, unong. Kaya nagtutubog sa cellphone. First, ito, Shana, pastok, begin. Sa wala. Magkaroon na yung minggo float. Minggo float. Minggo float. <laughs> Mama or papa? Ah, wala both. <laughs> lights on or lights off? Three. Off. Raining or sunny day? Saan hindi? Crisel Chris? No ah, boat na. No boat. Si kuan na lang. <laughs> Malalaman na ang katawanan. Hmm. Hershey or Jana? no vote. ayun na. no boat. no boat. No boat. no boat. no boat. No boat. no Hershey na lang. Malalaman na. Second guess, Nikki. Uy, alis ka dyan. Sabi <laughs> ko na, Ikaw na, Nick. Late lang, magbabalik. Ako sa wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Pag edit na. Second, special guest, Nikki. Uy, pakpak. Uy, pakpakan niyo. Ito, Natalie or Shana? Joey. Shana. Ah, at ate Natalie. Ako or Gwen? Three. Uh, Gwen. <laughs> Diyos ko po. Dance or singing? Dancing. James or Rex? Rex. It's called House. Three. House. Ah. TikTok or ML? TikTok. Mama or Papa? Three. Mama. <laughs> at yan lang po ating pastok at kasunong part 2. Iba nang kasama sila Gulit at Chris. Part 2, 100 views. Bye-bye. Oy, bye-bye. At ah, subscribe nyo siya. Mama niya, ito ang bye-bye. 안녕 <laughs>